Oh my god! We hi guys आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रोडक्ट का अनबॉक्स करने वाले हैं तो चलो शुरू करते और हाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अब तक का सबसे चीपेस्ट कीबोर्ड है मीन्स सबसे सस्ता कीबोर्ड है इस मार्केट में इंडिया में तो आप लोग देखो इतना बड़ा बॉक्स आया है तो फिर इसका अनबॉक्स कर आज हम इस डब्बे का अनबॉक्स करने वाले तो चलो स्टार्ट करते हम लोग पास आ चुका है इसको काटने का औजार चलो गाइस इसका मर्डर कर दे कर गया चलो एक साइड काट दिया दूसरा साइड भी काटते हैं दूसरा साइड में भी टेप लगा हुआ है आज इसके इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्स रिव्यू और टेस्ट दिखाऊंगा तो चलो चेक करते हैं इसके अंदर क्या गया है तो गाइज हम लोगों का प्रोडक्ट बाहर आ रहा है आ जाए उनको थोड़ा सा सारा मारना पड़ेगा ऐसा भाई बाहर आ गया हम लोगों का प्रोडक्ट अब इसको बाहर फेंको पीछे शायद लाइफ तो ये मेरा बिल है ये और ये एक्चुअली में हम लोगों का प्रोडक्ट है तो चलो इसका अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं ये इसका स्पेसिफिकेशन है स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कीबोर्ड और माउस इसके पीछे देखिए इधर पे सेब्रॉनिक्स लिखा हुआ है सेब्रॉनिक्स इधर भी वही लिखा हुआ है ये मॉडल वन जीरो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्पेसिफिकेशन देख लेना इधर भी कुछ स्पेसिफिकेशन है इधर भी सेब्रॉनिक्स लिखा हुआ है तो चलो बिना टाइम वेस्ट ना किए हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं अच्छा ya. हल्का रह गया थोड़ा सा खोल तो चलो ये तो अभी खोल रहा नहीं है इधर क्या प्रॉब्लम हुआ है इसको अच्छा तो ऐसे खुलता है क्या इधर से भी और एक सील है इसमें सील बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो चलो इसको काटते हैं कट जा हाँ चलो कट गया इधर से भी अभी इधर से भी काटते हैं इसको कट गया चलो अच्छा, तो इधर से भी और एक सील है इतना ज़्यादा सील लगा के रखा है ये लोग जैसे कितने करोड़ों का सामान है तो चलो अभी इसको साइड में रखते हैं अभी हम लोगों का असली सामान निकलने वाला है ओ माय गॉड वे तो उल्टा है हाँ आप लोग देख सकते हैं देखो इसको ये हम लोगों का माउस है तो चलो इसको बाहर निकालते हैं पहले इसको साइड में रखते हैं हम लोगों का कीबोर्ड भी निकालते हैं ये प्लास्टिक भी फेंको ये क्या काम का है फेंको चलो पहले अपना कीबोर्ड बाहर निकालते हैं डब्बे में और कुछ नहीं आप लोग देख सकते देखो इसको भी तो गाइज हम लोगों का असली सामान बाहर आ चुका है वो किधर जा रहे हैं हाँ इसका रिसीवर किधर है अच्छा तो इसका रिसीवर इधर है चलो रिसीवर निकालते हैं तो स्टार्ट करने के लिए बैटरी तो उधर हमारे पास दो एवर रेडी के बैटरीज आ गए तो चलो अब इसमें और इसमें प्लान दिए इसको तो सबसे पहले इसका ये चेम्बर निकालते हैं थोड़ा सा जा भी बस माउस का बैटरी लगाने का है लग जा इसको ज़रा सा जुगाड़ लगा के लगा देता हूँ पहले तो गाइज इसमें ऐसा वाला पतला वाला बैटरी लगेगा पहले हम लोगों ने गलत बैटरी लाया था तभी इसमें इसको लगाते आसानी से लग जाएगा इससे देखो लाइट आ गया था अब ये चालू हो जाएगा पहले हम लोग इसका कवर लगा देते हैं इसमें ये माउस कुछ ज़्यादा ही हल्का है अबे लग जा तो फिर चलो इसको धीरे से लगा देते हैं तो इधर से थोड़ा सा दबा देता हूँ तो हम लोगों का माउस चल चुका है अब इसको मैं ओ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ तो ये मेरा ओ है थ्री जी गोल्ड का बस मैं इधर वायर टूट गया जैसे मैंने टेप लगा दिया था तो कुछ माइंड मत करना वैसे में और ये हमारा रिसीवर है नैनो रिसीवर चलो इसमें इधर लगा देता हूँ उसको पहले तो मैंने इसको लगा दिया है क्रॉस कनेक्ट कर दिए ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा पर फिर भी देखो मैं इतना स्पीड से हिला रहा हूँ विश्वास के लिए मैं गेम में क्यों खोल के दिखाता हूँ ये दबा तो के देखो एरो की आ गया है मेरे पास मैं जिधर देख रहा हूँ ये भी मुझे उधर ही देख रहा है तो, मैं इसको फास्ट कैमरा